tu me l'as dit hier Non, c'est pas dit hier. Il va venir. Mais un truc d'énorme. T'as vu ça Karmadou. Karmadou. Et le vieux, c'est là oh, le vieux Oh là là

c'est bon. On peut pas. Le... Bah, tu sais que là, tu. Là, ça ne rien. De quoi Tu sais quoi, ça. Ça. Ça. Ça. Tu vas fatiguer. Mais c'est moi, mec. Mais je sais pas. Je sais pas, on fait pas. Qu'est-ce que je veux dire Vraiment oh les petites baraques là pour tout choper. Ça fait un maximum d'argent. Attends. T'as pas à croire, j'ai ah, jamais... Ah, il y a des méchants. Attends, alors laisse-le moi, je vais voir, on va nous attaque. je suis en quoi Bah ça. Pourquoi t'as qu'à C'est comme ça, comme ça. Pourquoi oh, t'as Bah par contre, là, euh. il, faudrait, faudrait le blanc. Oh, j'ai je peux j'ai fait mes blanc en fait. Faut maintenir Y et après que je bouge pour viser ça, comme dans les Avengers là quand on visait. Ouais par contre Par contre c'est plus dur. J'arrête. C'est plus dur papa. Faut que je fasse quoi alors ah, tu vois, tu dois appuyer sur Y et tourner là. Vers, là, vers le petit, euh, vers le petit rond. Voilà, c'est ça. pas ça va être ça s'est déclenché en boum. Elle a cassé Mais ça c'est pas Moi je continue l'aventure. Vas-y, on Ok, papa. Là, faut se rendre un ah, petit peu plus de me vendre Alors, je pense que je peux nous faciliter la tâche. Ah, ok. T'as vu, on est des vrais ninjas en fait. Ah ouais. Après, tu dois tirer sur les deux. Ah non, tu dois tirer que sur un. Tu te là, toi Bah oui. Je... Euh, Glow Magico. Ouais, tu l'as plus pour moi, toi. Pour toi, plus, Eh bah, ouais. Et ça l'attache, je fais le temps. Ça m'attache. question d'équilibre. Maître Wu me l'a appris. Alors fais-le. Enfin, maman, je vais tout me Ah bah ok. Tu vas, tu vas, tu vas battre quelqu'un tout seul. Ah, tu vas venir, non ah non Пакет, ah, pas А, вот, Зейн. Ouais, faut que je fasse vite. Ah. À tout faire avec Zen. J'ai Je c'est pas importante. Hein. Voilà. Eh bah ben ouais, c'est ce que, je, ce que je pensais. en fait. Ah non, parce qu'on doit descendre pour construire ça. Ah non, c'est en haut, non Ah non, c'est en bas. Eh, Il faut que tu passes de l'autre côté des camions, je crois. Je sais pas si tu vas, si tu peux y aller, vas-y. Ah oui, je peux y aller, c'est super. En fait, je sais pas où. Je sais vraiment, en fait. Bon sang. Où sont les affaires de plage Yeah, j'ai trouvé une mec. À me balader comme ça, là. Vous avez quelque chose, vous balader Par ah, contre, moi, je suis en train de battre des mecs, je suis Ouais, c'est pas je suis Bah, t'es juste là. Ah, oui. Par contre, là, toi, tu vas me chercher. Eh, hey, des gars qui veulent me chercher. Vous qui une cherche sur le Est-ce que te trouver Ah ouais. Encore un méchant, ça me fou. Par contre, il est très fort, lui. C'est quoi, Moi, je sais. Oh non, on a deux yes. Ah, carrément, il m'a tapé quelle distance Attends, t'es où toi.

va avoir un truc. Il a chéri. Oh, c'est où ça. Moi non plus, j'ai foncé. Ah, bah j'y suis en fait, non Moi, tu es, t'es où toi T'es où, papa euh, Avance, encore. Regarde, plus la flèche. Voilà, vas-y à droite là un peu. Voilà. L'IA est plus haute. On était sûr. On était sûr qu'il y avait une Ah, encore. Hé eh, hé, eh, un jeton d'ingéniosité ninja. Ah, peut-être qu'on peut avoir un truc. Où tu veux. Euh, j'aime bien euh, ma... Vas-y. Alors Vas-y, non mais tu vas lire. Augmente la zone d'impact de l'attaque du faucon plongeant. Ah du faucon plongeant. Je sais pas, je sais pas, je sais plus c'est quelle attaque. On va augmenter en de choc. Alors là c'est vraiment pas bon. Ah on doit sauter en fait. What en fait, j'ai sauté. Ah oui Euh. Ouais. Avec mes méchants, on va dire. Comment va continuer l'aventure, ouais Continue l'aventure, ouais Oh, pas mal. Oh, tu t'es fait électricité. Tu t'es fait électricité, mon pauvre. Peut-être amené à la maison, maman. Oh, pauvre garçon. Oh, pauvre. oh, <laughs> boulet. Pauvre Tu C'est flash pour Sans un truc méga suspendu, là. Toujours Superman Superman ouais. Je suis super girl Ou plutôt super cool Watakatoshi Je suis plus quoi hein. 이렇게 보셔서 걱정 마세요. perfeito. Bateu a horizonte. Sei lá. Vou atacar puxinho, vou atacar o Subiu? Subiu? Subiu? Attention, je suis Ah, il faut casser un truc. Où ça Je sais pas où, mais il faut le casser. On était là ou là Ouais, pour tout là-haut là sais pas ce qu'il faut casser, mais on va le faire. Tu peux, pas tu peux pas essayer avec ton épée de l'envoyer là-haut, toi Je sais pas. Euh, non, je sais pas. Je peux pas. Alors, attends, je vais remonter. La caméra, des fois, elle est pas... Bien ah ouais, t'as pas besoin d'aller là où viens. Un truc à ouvrir là. Non, papa, viens avec moi. Ah, je te vois. Je construis. Je construis, je construis. Vas-y, vas-y. Là, je peux te là-haut. Comment pas c'est clair là-bas. T'as vu Parce que là, là, la vue. Par là, par là, par là. Parce que tu vois les petits vois Ah, moi j'essayais de passer, mais en fait ça va rien. Ouais, c'est un Là ça, là, ça passe. En fait, les robots ils nous détruisent. Peut-être qu'on a une chance de les rattraper. C'est Bah, en fait, ce que tu fais, ça sert un petit peu à rien. Ok. C'est pas évident de remonter. Hein. Quoi Voilà. Qui qui va tirer dessus hein Ah, j'ai encore trouver une brique dorée, mec. C'est moi qui l'a trouvé. J'en ai trouvé une, moi aussi, hein. de nager si tu veux. Hein. Moi j'irai un petit peu partout, tu sais. Désolé, on va mettre un petit peu de temps. Oh, c'est moi qui vais tous les tuer. Vous les tous tués, hein. Vous êtes, on tués. tué. Bon, s'il y a une sauvegarde, on se fait une pause là. Encore un gâcheton jeton Bah oui. Ça sert à quoi d'avoir des jetons si on n'en a pas Allez, ça, c'est quoi Euh... Vous flottez dans les airs plus longtemps. On peut flotter, on peut flotter maintenant Ouais, quand, on saute et qu'on appuie sur B, là, on reste un peu en l'air. Ah Bah là, ça va durer plus longtemps. Quoi Ah ouais, l'attaque de l'abeille de quoi Du papillon volant. Ah. Ah. La vidéo. Hein. Ouais. Ah. Tu le coupes Bah, les chargements, ouais, c'est bon. C'est ça, par contre. C'est prêt Ouais. Faut qu'on atteigne les robots. Faut qu'on atteigne nos robots. On a atteint un robot. On n'a même pas sauvegardé, punaise. Bah si, on s'est arrêté là hier. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Ah. Ouais, ça c'est bien, les pièces mauves, ça rapporte pas d'argent. Ça, on n'a pas encore la dynamite. Non, il faut toujours la dynamite. Bah, oh non, je suis tombé dans... Oh, J'en l'eau. Je suis <coughs> hein. <laughs> Il prend 100 000 je peux pas. Maman, tu sais qu'à chaque fois qu'on joue à Ninjago, quand, il, quand on est près de l'eau, et eh ben pff, dans l'eau. <laughs> papa, il fait 000 douches. Je suis bien propre là. <laughs> Attends, moi aussi, je vais faire une douche. Ah. Eh, moi aussi, euh, je suis bien propre. Hein. Je vais mettre de l'eau, donc euh, pas besoin de me laver déjà. Hein. Ça, c'est pour, pour mon pouvoir élémentaire. Tu sais que à la fin de, à la fin de tous les niveaux, eh on pourra récupérer mon pouvoir élémentaire. On faire avec le profil. Alors, attendez, on va vers où là Non, par là-bas, moi je vais aller par là, je pense qu'il y a un truc. Regarde là-bas, non, on peut pas aller là-bas. On peut pas, mais j'ai vu un mur là, où on pouvait grimper. Euh, on a déjà fait ça en fait. On a déjà fait ça Bah oui. Je me souviens pas avoir grimpé là aussi. Je me pas, regarde l'eau. Ah tu avoir grimpé là Oui, mais je viens. souviens. Je me souviens complètement. Il y a un truc qu'on n'a pas fait alors. Regarde là. Ça, c'est si on a fait. On a fait ça. Bah oui, c'est pour monter de l'autre côté. Ça aussi, on a fait. Ah bon, ok, bah attends, j'arrive. Je vois des pièces, c'est moi que je vois des pièces. Et en bas, il n'y a rien à prendre. Il n'y a aucune idée. Ce que je veux, moi, c'est euh, avancer des niveaux. Avance, mon Euh, ouais, mais là, je suis un petit peu dans le crotte, Ma la crotte. Non, non, non. Tu peux continuer à avancer, tu vas vers le chiffre. Non, non, c'est pas par là, mon cœur, faut que tu traverses le pont. Ça se rapproche de moi. Quand tu vas à gauche. on doit aller par là. Oh J'ai l'impression de déjà... Ah non, c'est là où on, ne s'est pas arrêté là hier. Non, tu en as avancé là. Qu'est-ce qu'il faut là Pourquoi c'est vert Ah oui, c'est vrai on s'est arrêté là hier je peux pas faire cette machine Tu penses qu'on l'a déjà faite Ouais, on l'a déjà faite. Ah, ok. Bon, bah, j'arrive alors. Euh, comment je fais pour te vendre par contre Oh non J'ai une jus. Papa t'es tombé dans le jus ou quoi Encore. Ah, c'est bon, je prends un chemin. Je trouvais comment revenir en arrière. En fait, il est vraiment tombé dans le jus, en fait. Ouais. Ça y je suis là. Papa, le tombeur de jus J'arrive ah, tata. Oui, je en fait. Non, non, je pas. Ninjago à l'attaque de la rescousse Non, Ninjago Waouh, Moi, je suis déjà à l'autre bateau. Il n'y a pas Ninjago Ninjago N'importe Nawak. Attends, bah, attends ça, Ninja coup. Ninja cool. Moi je suis déjà en haut. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y, moi je m'occupe de prendre plein de pièces, parce que quand on a des pièces, c'est ça que je crois qui augmente les... Euh, ah bah je crois pas vraiment. Moi aussi là. C'est bon, je l'avoue que j'aime bien aussi les pièces. Oh. C'est pas on peut aller par là, voilà. Vous trouvez comment aller au bateau en passant par l'eau. J'arrive pas à monter à l'échelle. Hein. J'arrive pas à monter. Oh La maniabilité est pas exceptionnelle. Moi Non, pas tout. Comment c'est que tu vas Ah Si, je pense. Tu sens aussi C'est possible. Il est en train. Ah, ok. Bien, ah, parce que t'es pourri. Non, pas lui, il est pas pourri, il a les il a les hein. mais il est pas pourri toi aussi un des côtés pourris. Hein. Ah, les pièces mauves, j'aime bien. Je préfère les autres pièces. Hein. Bon, oh, un petit ralentissement. C'est vrai qu'un petit ralentissement... par contre, les ralentissements... Ah, c'est toi qui as libéré le truc, je crois que c'était moi. C'est moi Ah oui, c'est toi. Moi, je suis l'eau, et toi, t'es la glace. Hmm. Mais t'as vu, je t'avais. Ah, en fait, t'avais raison, on n'est pas passé dans la plage. Je croyais qu'on était passé. Papa, on peut changer de bonhomme. Bah, euh, on peut pas échanger. Ah non, ça va, on peut pas. Quand on en a deux, on peut pas, moi. Je comprends pas. Hein. Non, on en a deux. On peut pas prendre le bonhomme, là. Ne peut pas prendre le voyage. Un on ne peut pas le toucher. C'est la fiesta, les Ninjago sont là. C'est nous les Ninjago. On arrive pour battre l'ordre de Garmadon. Ouais son équipe est comme un vieux, comme un vieux fessier. Ouais, du vieux. Et son postérieur, c'est quand... c'est comme un ninjago, mais pourri plus noir. Mais quoi, il est noir. Garmadan Ouais. c'est vrai. J'aime bien les pièces, moi, dorées, argentées. Salut, jeune fille, ça va toi Ouais, ok. Ah, il y a un méchant qui me suit, là, tiens. Euh, on a encore des méchants un peu, mais... Ah bah oui, là, c'est... Moi aussi, j'ai un méchant qui me suit. Oh, on a encore. Encore, ah, les requins, j'aime bien les taper. Moi aussi. J'aime bien les taper, les requins. Attends, papa, laisse-moi un ou deux requins quand même. Hein. Tiens, montez à ça, le vieux. Le requin, pour où Ah vous je me Tiens, tiens, et bim, t'es mort. C'est là euh, je me demande. Ah ouais. Parce comme moi, je sais pas, mon truc trop cool, c'est que quand j'ai ma petite truc là, quand j'ai ma lance, je vais sur mon pic et je tourne. Et après, j'attaque avec mon dos. Oh euh, là, papa. Oula, il y en a qui a vraiment une tête de fou là. je vais exploser sa tête de feu. Attends, attends, moi je, moi, je bats le calamar. Ouais, bah, vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne, 30, c'est 38, bien, 39 un 39 là, prends toutes les pièces bleues. Les hein. pièces bleues, vite on avait vu. Hmm. On avait fait 3 on avait ah Encore des pièces Super, on est millionnaire Papa, j'aime bien les taper, les requins. Moi, oh, j'adore. Hmm. C'est Je crois que c'était mieux en fait le blanc. Euh, bah non, Attends, j'ai une idée. Attaque Ah Ira, ira, ta, Attaque de dragon volant Après, je lui ai donné un coup de barrage. La foutre à mou. Attends, papa, laisse, laisse le moi, suis là Ah non, en fait. J'ai mis euh, la Moi aussi, j'ai fait ça. Tu sais, avec le calamar, je lui fais ta ta encore plus haut, toi on continue. Ah je te vois. Hein. Allez, on continue, vas-y, vas-y, maman. Continue, on prend quelques pièces au passage. Moi, moi j'ai pas de pièces dans mon puzzle. Je sais pas pourquoi. Ah, ici, j'en ai des pièces. Ah, trop tard. C'est bizarre. Je sais pas c'est quoi en fait. Ah si Non, je sens plus de son nom à lui. C'est le crabe Crabos euh, Krabos Non, c'est le... C'est un homard. Roba... Non, c'est un robot crabier. Robot crabe. Robot crabier. Tu as déjà battu lui ou pas euh, ouais. On est plus loin ou t'as été plus loin toi tout seul J'ai été plus loin. Ah, donc tu as déjà battu lui Ouais, tout seul. Et alors Alors c'était dur, mais euh, bah, je connais... Je connais... Ah, je connais son point faible. Les trucs rouges là, quand ils sont verts, faut, les, faut les tuer. Okay. Faut, faut casser. C'est ça, c'est ça ton point faible. Ok, ok, c'est bien, merci mon ange. Maintenant, on va le faire. Faut sauver la France. Non, faut le tuer. Ouais, mais là, quand on fait ça, on peut pas le tuer. Ouais, c'est ça. Et, surtout, il est très dangereux. Parce qu'il peut nous attaquer mille fois. Et nous ne peut pas l'attaquer mille fois. C'est ça. ça qui est si euh, c'est quoi qui devient vert alors Je ne sais pas. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là, il est vert, je pense. Oui, là Maintenant Oui Tu l'as eu Parce que moi, je pouvais pas où j'étais. Oui Tu l'as eu surtout. Ouais, on avait que 3. En fait, on avait tué 2. On avait tué 3. Et on avait plus que 1. Les boss de jeux vidéo, en général, ils attaquent après, ils ont un point faible. Une fois que t'as cassé leur point faible, ils attaquent. Ouais. Faut recasser leur point faible. Encore un jeton, encore un jeton. Tu m'écoutes pas Oui. Voilà. Qu'est-ce que je disais, mon ange Euh. T'écoutais pas, hein <laughs> Je que. Mais il y avait un jeton. Portée de ruée améliorée. Augmenter la distance de la ruée afin de frapper les ennemis qui sont plus loin. C'est bien ça. Écoute, un, boss, un méchant de jeu vidéo, ouais. il a toujours un point faible. Ouais. Et ce qui fait en fait, il t'attaque. Donc au début, tu évites son attaque. Après, il s'arrête un peu. Là, c'est à toi de l'attaquer sur son point faible. Ah. Une fois que tu l'as attaqué, une fois sur son point faible, il va te réattaquer. Il va s'arrêter. Tu dois l'attaquer. Ça trois fois. Ah, ok, j'avais pas compris. En fait, je croyais que son point faible, c'était juste qu'on l'attaquait tout le temps. Non, c'est juste à certain moment, Quand c'est vert, quand c'est pas vert, faut s'écarter ou sinon il va nous tuer. Mais... Et revenir quand c'est vert. Bon, regarde Ninja, Ninja. Ah, ça, c'est vrai Ninja. Ça, c'est vrai sous ça. D'accord Ah, bah, tu étais sans moi, j'ai même pas réussi à faire le chemin. Oh là là Ah, salut les gars. Salut potos. Ouais, on cherche nos robots, nous. mon colis, il a fait une petite bêtise, il les a envoyés n'importe où. Ouais. C'était cool ou vous avez fait la bêtise Je sais bah, euh, Ouais, c'est les deux qui ont envoyé les robots trop loin, non euh, Non, c'est Cole ou Et c'est Cole, parce que Kyle, il n'avait pas le téléphone. Hein. Ah oui, c'est ça. Oh là Lloyd. Lloyd. Et Mais non, et si, a Lord il a mis deux L, c'est pour l'appeler Lloyd.